سلام وطن تندروی گل جام تانجور است بخیر خیر هستین کس بچه پدر ما است که هستیم در شهر ترولتان هستیم امروز میخواهیم شهر ترولتان براتان نشان بتیم پس از یک روی طولانی خسته شدیم مانده هستیم یک چند تصویر از ترولتان میبینیم ترولتان چقدر رقم است